いいかお前が立ってるのはテニスコートだったらテニスのルールで勝たなきゃ勝ったとは言えねえいいえ勝ってます勝ってます勝ってます子ちゃんも勝ってます勝ってます勝負負けたかもしれませんが勝ってます勝ってます勝ってますてます子ちゃん負けてます子ちゃん負けてます負けてますも勝ってます一二三一二三一二三一の宝か 様名前は